السلام عليكم في حلقة جديدة من جيك ويك في جيك سميت معاكم سمر المير خلنا نبتدي معرض طوكيو للألعاب كان شيء خيالي شيء رهيب واحنا اليوم هاي بيكون موضوعنا بنتحكى عنه وبنقول لكم شنو شفناه من المعرض اول واهم خبر عندنا اليوم هو لعبه فاينل فانتسي 15 الجرافيكس ماله شيء خيالي طبعا بوتيتو <laughs> نط عليه اليوم معنا بوتيتو مشاركة في الحلقة مينونة مينونة كريهة مينونة مثل ما تشوفون في الفيديو ان الشخصيات الرئيسية اكثر وقتها تكون في السيارة وتتحرك من مكان لثاني واحلى شيء هو ان التفاعل بين الشخصيات وايد واقعي خصوصا لما في مراحل القتال يتهاوشون وان شلون الشخصيات تساعد بعض بطريقة dynamic وسلس ما شفناه قبل في العاب ال RPG او الالعاب in general اخيرا رد لنا الامل انه يرجع Final Fantasy بمستوى قوي وممكن يحطم وايد العاب ثانيه من كثر قوته اعلنت شركه Square Enix انه راح يكون هناك demo للعبه بيتم اطلاقه في عام 2015 مع اطلاق لعبه Final Fantasy Type Zero اللي اخيرا تم ترجمتها وراح يطلعونها على ال PS 3 وال PS 4 ومن أخبار Metal Gear Solid تم الإعلان أن ال rumors والإشاعات اللي طالعة على ال Metal Gear collection هي basically بس collection من ثياب راح تكون مستوحاة من عالم ال Metal Gear من جواتي لشنط ثياب وكل شيء متعلق فيه للنساء وللرجال صدق كانت مفاجأة وايد حلوة من نوع هيديو كوجيما وبعد تم عرض فيديوين للعبة Phantom Pain واللي أكثر شيء تركز على شخصية Quiet القناصة الغامضة وصدق حدنا تحمسنا للفيديو خاصة يوم شفنا انه تحالف غريب بين شخصيتين ال Big Boss و Quiet. يعني شيء ما توقعناه انه يصير لكن من كلام Big Boss يبين ان هالتحالف ما بجمله وقت طويل فش كثر انتم متحمسين حق هاللعبه خبرونا على ال comment. في خبر ثاني لمحبي الالعاب اللي تخرع العاب الرعب في 2015 بينزلون لعبة Silent Hill اللي احنا سميناها من اكثر الالعاب رعبا اللي احنا لعبناهم والفيديو اللي تم عرضه في المعرض صدق كان مخيف وغريب يعني مو اقل من اللعبه نفسها ما راح تكون اقل من المستوى اللي متوقعينه من عملاق الالعاب هيديو كوجيما وعملاق الافلام ديل تورو والناس كانت تعتقد ان زمن الالعاب المخيفه انتهى ما اتوقع ان انتهى وانا حدي excited حق هاللعبه بالذات ولمحبي سلسله Tales تم عرض فيديو ل Tales of Zestiria وهي لعبة new edition حق 2015 طريقة اللعب بتكون في عالم مفتوح بخلاف العوالم المحدودة في سابق السلسلة وبعد بيكون نظام القتال أسرع وأفضل من قبل بنظام ال action RPG اللي يميز هالسلسلة من أجزائها الأولى وايد استانسنا معاكم اليوم تابعونا سووا like و subscribe وخلينا نشوفكم مرة ثانية مع السلامة